对，咩？去摸熊。

来，石家庄两份饭，你看你想吃哪个吧？好吃这个呀，行，给你吃吧。嗯。 哎呦！哎呦！ Daddy. <laughs>